アキラはあっちだおい 君は、うん 貴様機械だラブオレイお前の弟だあ風天和尚探したぞジロー僕の弟じゃ彼はさよう 光明寺の研究所に残っていた素材をもとにわしが完成させた新しい人造人間だ光明寺博士の一郎同様お主のような両親はまた単純な構造のものだがなダブル ザダムの部隊全滅いたしました第三の機械だまさかあのようなものが現れるとは構わん対局に影響はないその後の計画は順調かは誘導は成功機械ダーは予定のエリアに入りましたアーマゲドンゴッドもほぼ完成あとはアキラの確保のみですふんあとわずかあとわずかで全てが決する出撃の準備をしろは美人だ お前も来い名誉挽回のチャンスをや心してかかれ何なんだこの痛みは私は私はどうしてしまったの 屋敷に光明寺たちの姿はなかったもう随分長い間誰もおらんようだったがな今のところ追っ手の姿はないだが油断はできないもう少し様子を見てくる分かった気をつけてああ目を離すな あの女から一郎も言ってたあの女よくわからないところがあると信用しすぎるのは危険だそうかもしれないでも僕にはどうしてもそんな風に思えないんだ行ってくる アキラ君の様子はだいぶ落ち着きましたけどまだ一郎さんは風天和尚を麓まで送りに和尚さんが光明寺博士の家で見つけたそうですアキラ君にどうかってそうですかよかったわねアキラ君そういえば ずっと逃げるのに必死で本なんてある町にジペットという人形作りのおじいさんがいましたジペットおじいさんには子供がいませんでしたそこで子供の代わりにピノキオという操り人形を作りましたあきらくんこの間から具合が悪いみたいだけど この子は生まれてからずっと冷たい実験室の中で育ってきたんですプロフェッサー・ギルの研究のためにだから今までこんなに動き回ったことなかった多分その無理がたたってすいませんもう少し落ち着ける場所があればいいんでしょうけど この状況ではそのことなんですけどえ私心当たりあるんですアキラ君をかくまえそうな場所のはあ絶景かな絶景かな罠を張るにはうってつけの場所だな ダムの上山のあの辺に神社があるはずなんですここはあの水の下に祖母の家があったんです小さい頃何度か来たことがあって昨日逃げている途中に思い出したんですここは昔知っていた場所だってこの土地のことは誰もプロフェッサーギルも知らないはずですリエコさんの思い出の場所 <laughs> たくさん思い出がある場所 川で溺れたことお祭りのこと近所の男の子にカブトムシをもらったことあきらくんにもいろんな思い出作ってほしいいろんなことを感じてほしい大丈夫きっとそうなります僕が僕たちが理恵子さんたちを必ず守りますから 確かに目立っちゃしねえがレイおいレイどうしたんだあのなレイ仮にも俺は兄貴だぞ兄貴がどうしたって聞いてんだ返事ぐらいしたらど キラ君を たったな機械だそのバリアの中でお前たちのボディは機能せんわななんだとこいつはジローこいつは罠だやっぱりやっぱりあの女兄さん違う違います私私は無駄まだな機械だはっ キルルどうしてお前が破壊される身の貴様には関係ないことそれよりご苦労だったなリエコやっぱりお前違います私は何も知りません私は私はただアキラ君をお前は何も知らない何も気づいていない自分が一体何者なのかもなだがお前がアキラをここまで連れてきた お前がキカイダーたちをここに誘い込んでくれたのだ違う違う私は私はただアキラ君を休ませてあげたくてお前の思い出の場所でかどどうしてリエコさん逃げて 私は何度も知っているぞお前が川で溺れかけたこともやめろ山で迷い帰れなくなったことも理子さんやめろギル お前の祖母が死んだのが雪の降る夜だったこともなどうしてどうして私が用意した記憶だからだ私が実在する人間からコピーしお前に移植した記憶だまだわからんかお前はロボットなのだ私がアキラを守らせるために作ったなえっ お前が機械だと出会ったのも全ては私の計画この地に誘い込めばここに来ると思ったがこううまくいくとは嘘嘘ですそんなことでたらめですもっとも誤算がなかったわけではないまさかお前の電子頭脳と二郎の良心回路が共鳴し愛情を覚えるとは私は私は人間です全部ちゃんと覚えてますこの村のこともあなたに初めて会った日のことも私は 私はお前ももともと光明寺の設計 <laughs> 似た者同士というわけかまあそのおかげで機械だをまんまと騙すことができたわけだがな <laughs> そのアキラへの思いもただのプログラム これで分かったろそれがお前の本当の姿だ 番はここまでだリコさんけない逃げてさらばだリエコさん まおいあなた黙ってて自分でも何が何だか分かんないんだから よくも閉じ込めてくれたなたっぷり礼をしてやるぜシャドウナイト任せたぞこのお店頭待ち上がれ行くぞ行かせんあなたも戦いなさいよ ロボットだったら何だってのよあなたその子を守りたいんじゃなかったのしっかりしなさいよなんだやるじゃない 行け早くえ <laughs> あここは俺たちに任せてお前はリエコ <laughs> 疑って悪かったってよ謝っといてくれよなレイ兄さん行くぞレイほありがとう兄さんレイレイ逃がさんお前の相手はこっちだよ <laughs> リーコさん 待っててね今本持ってくるから。 めたよ 前